aujourd'hui, euh, suis ici nous allons apprendre euh, à réaliser euh, une inscription utilisateur. Comme dans la vidéo précédente, euh, vous avez bien vu que je ne pouvais pas ajouter m'ajouter dans la nuit hein, ou ajouter une personne dans la nuit tant que je n'étais pas connecté avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Alors, pour bénéficier donc de ce genre de service, euh, il faut s'inscrire. Donc, je suis à la page d'accueil www.icibangwa.net. Je vous rappelle que le site fonctionne en version sécurisée. Et vous venez ici, connexion. Vous venez ici, inscription. Voilà. Vous cliquez sur inscription. Ça vous amène dans cette page. Alors, dans cette page, vous devez renseigner trois choses le nom d'utilisateur, l'adresse email. À cette adresse email, on doit envoyer, le système va envoyer euh, un email de confirmation de votre inscription en tant qu'utilisateur et vous devez saisir le code avec les indications ici saisissez votre réponse en chiffres euh, ça c'est pour éviter les robots qui remplissent ce formulaire donc c'est à part la sécurisation HTTP, c'est pour sécuriser le site aussi et surtout sécuriser votre compte utilisateur. Alors le username, le nom d'utilisateur, c'est ce que vous allez utiliser chaque fois que vous voulez euh, vous connecter au site. Voilà. Euh, j'entrerai ici. Euh, je mettrai ici mon email て、モニメル email de test, info adresse email ici Bangwa auquel vous pouvez envoyer vos, vos questions, vos doutes, votre publicité. Voilà, 3 fois 5, ça fait 15. Ceci n'est pas, ça ne revient pas la même chose, donc c'est aléatoire. Et ne pensez pas que ça reviendra à chaque fois 3 fois 15. Mais vous lisez et vous entrez la réponse ici. Ça fait un peu de calcul mathématique, un peu d'apprentissage de l'arithmétique pour nous. Voilà. Mon nom d'utilisateur c'est Clotaire, .net l'email avec lequel je veux me connecter à ce système. Ça voudrait dire que toutes les communications enverront ici avec mon nom d'utilisateur. S'il arrive que j'ai oublié mon mot de passe, le système me demandera le nom d'utilisateur ou le mot de passe ou l'adresse email pour envoyer un lien qui me permettra de réactiver mon mot de passe. Donc ici, rien ne se perd. Alors vous vérifiez bien que vous avez bien euh, que vous avez effectué la table de notification avec succès. Voilà, 3 fois 5, ça fait 15. Alors je clique sur inscription. Et j'attends. Et j'attends. Voilà, inscription terminée veillez consulter vos emails, votre email. Voilà, je dois consulter mon mail point pour voir. Alors, une fois dans mon mail, non, ici c'est le mail, pardon. Ah, le mail n'est pas encore arrivé. Bon, parfois, ça m'envoie dans les spams. Ici, je ne vois aucun spam. J'essaie d'actualiser. Ben, il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. On attendra quelques minutes. cas, vous recevrez un mail et vous devrez l'ouvrir comme je l'ai fait tout à l'heure euh, pour vous y connecter en fait, pour, vous connecter au mail et, et valider votre inscription. Et en ce moment, vous pourrez donc utiliser le système. Donc, lorsque, lorsque, lorsque vous avez validé dans votre email, voilà, vous revenez ici, la connexion, vous entrez système si vous êtes sûr que c'est sur cette même machine que vous travaillerez, de vous se souvenir de vous la prochaine fois pour ne plus être obligé de rentrer votre mot de passe. Alors, vous cliquez sur se connecter. Bien là, il dit identifiant de connexion invalide. Ce n'est pas grave. Vous refaites la même chose, c'est parce que dans l'autre formulaire, il euh, ne pas celui-ci. tape mon nom d'utilisateur que j'ai entré tout à l'heure à la création, je tape mon mot de passe, je tape la réponse secrète, et je dis se connecter. Cette fois-ci, ça va marcher. Voilà. Lorsque vous êtes connecté, vous verrez directement ici. Bien, ici, je dis toujours mais jamais. Vous verrez ici à connexion, bienvenue Webmaster, c'est le pseudonyme que j'ai donné tableau de bord, votre profil, se déconnecter. Donc si vous voulez vous déconnecter, c'est ici. Mais vous remarquerez que en haut, une nouvelle petite barre est apparue. Et dans cette nouvelle petite barre aussi, si vous pointez la souris là, vous pouvez vous déconnecter, voir votre profil, l'éditer, ajouter une photo d'avatar, comme vous voulez. Ça, ça dépendra de vous. Alors le plus important ici, c'est de venir ici, vous voyez, euh, une annonce, ça veut dire que Là, vous pourrez créer une annonce qui viendra à la page jaune. Un article, vous pouvez créer un article qui viendra ici ou ici ou dans ces rubriques actualité. Donc pour un utilisateur euh, niveau auteur, vous pouvez aussi créer un produit qui viendra dans la boutique ici bangor.net ici voilà et quoi d'autre bien euh, le reste pas trop. Donc, pour, pour aller à l'administration, c'est-à-dire sortir, ça c'est le site public, pour pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur, je m'ouvrirai sur une autre fenêtre, ma souris dérange, hop, ben, c'est pas grave. Je vais ici, Bangwa, je vais à tableau de bord. Alors, il m'affiche cette page où je peux faire les mêmes opérations qu'ici. Ben, vous voyez article. Vous pouvez voir tous les articles du site. Euh, dans le site public, revenons ici voir. Ici, bangwa.net. Dans le site public, je vous ai dit, voici des articles. Cliquons voir sur culture. Ça nous affichera la liste des articles de culture. Voilà, comme vous voyez, tout ce qui a été publié dans le site parlant de culture apparaît là. Et nous pouvons cliquer là sur lire la suite pour lire la suite, bien sûr. Donc, voilà, je suis dans mon tableau de bord. Je décide d'ajouter un article. C'est ici. Euh, qu'est-ce que je peux aussi faire Je peux ajouter un nouveau produit. Je peux ajouter un, nouvel élément dans la l'annuaire. Voilà, nous revenons à notre page d'accueil. Ce qui nous intéressait, c'était la page jaune. Voilà. Puisque nous sommes connectés, nous pouvons le témoigner par cette barre. Euh, hier, dans la, récente vidéo, l'ancienne vidéo, la précédente vidéo, pardon, nous avons dit que ici, dans nuit, nous, nous pouvions voir euh, les catégories et les chiffres à côté marquent le nombre d'entrées qu'il y a dans la catégorie. Donc, dans commerce, il y a 17 commerces que nous avons répertoriés déjà à Bangwa et que vous pourriez voir la liste et pouvoir lire ce que les gens proposent à Bangwa. Voilà. Euh, si ça me chantait de créer, si ça m'enchantait de créer une annonce ou euh, rentrer mon business dans ici Bangwa.net, je viendrai ici, donc créer une annonce. Voilà. J'attends que le système affiche, soumettre une annonce. Pour soumettre une annonce, il est important et obligatoire de choisir une catégorie. Voilà. Euh, mon annonce porte sur quoi Sur le tourisme. Je veux faire une publication sur le tourisme. Je clique sur continuer. Donc j'ai sélectionné le type de business dans la catégorie de mon business. Je clique sur continuer. Alors, euh, vous avez ici euh, les frais pour la mise à jour de votre annonce. Donc ici, c'est 365 jours. dont l'annonce est activée pour 365 jours. N'ayez crainte, nous le réactiverons à la fin des 365 jours, donc gratuit. Ici, vous pouvez décider de mettre à jour une annonce ou non, mais ça engagera des frais que nous ne facturons pas, donc c'est pas important. Gratuit pour l'instant. Voilà, continue. Alors, dans mon annonce, je dois pouvoir spécifier le nom de mon business, le texte que vous voulez et après vous tapez l'adresse URL, c'est-à-dire l'adresse d'accession au site. C'est cette adresse que les gens pourront utiliser pour accéder à votre site. Je vous rappelle que ici vous pouvez mettre euh, euh, le lien à votre page Facebook, bien évidemment, ou le lien à vos groupes Facebook sur les réseaux sociaux. Et les gens, quand ils entreront ici, pourront cliquer pour arriver directement à, vos, à votre page. Euh, en termes de numéro de téléphone, je vous conseille toujours de mettre le plus 237 au cas où votre numéro de téléphone est logé au Cameroun ou de mettre l'indicatif du pays au cas où vous, vous trouvez à l'extérieur parce que cet annuaire s'adresse au Bangwa. Voilà, 77 79 59 29. Euh, L'adresse email ceci project foundation.org voilà bien les conditions générales d'utilisation c'est gratuit c'est pour ça qu'il n'y a rien ici nous le remplirons au fur et à mesure mais tout est gratuit alors vous dites continuer en ce moment euh, le système vous demande d'ajouter deux photos. Vous avez droit à un maximum de deux photos. Vous pouvez sélectionner les images depuis votre ordinateur. Euh, j'essaierai de trouver quelques images du tourisme. taille de l'image ne dépasse pas 200 kg et que ce ne soit pas plus de 700 pixels, sinon le système refuse. cette image comme miniature. Donc voilà mon, adresse, annonce créée. Continuer. Là, c'est la dernière phase. Voilà. Je crois bien, si tout va bien. Voilà, votre annonce a été soumise. Retournez dans la nuit L'annonce a été soumise, ça veut dire que un administrateur euh, va prendre le temps de regarder. Vous voyez, à tourisme, rien n'apparaît encore. Donc, un administrateur recevra donc cette annonce et va vous l'activer euh, sous peu de temps. Nous continuons la vidéo. Voilà, nous revenons donc euh, après que l'administrateur ait, activé notre annonce. Nous revenons dans notre page jaune. Vérifiez toujours que vous êtes là. Vous voyez, tourisme 2 maintenant. Voilà, je peux ouvrir puisque ma catégorie c'était tourisme. Voilà, je peux voir dans mon annonce ici. Si j'avais tapé une longue description comme celle-ci, si j'avais entré d'autres éléments, voilà, il m'afficherait là je pourrais voir ou cliquer ici pour voir juste la page de l'annonce. Et voilà, ça devient votre page. Vous pouvez recevoir des messages Et ce qui est intéressant, c'est que votre annonce possède directement une page avec le titre de votre business, une photo, s'il y en avait deux, les autres photos apparaîtraient ici, une photo, le type de business, la description courte de votre business, une description plus longue et plus détaillée, votre site web, votre numéro de, de téléphone et un formulaire pour vous contacter. Vous pouvez utiliser cette page en ce moment. Vous pouvez copier ce lien, le garder pour vous et le partager euh, à votre guise. Vous pouvez aussi, avant de le partager parce que le lien est très long, le copier, aller sur cette adresse, vous copiez cette adresse que vous partagez aux gens et vous avez votre site web. Essayons-le. Voilà. Je reviens ici. Je colle. Je valide. Je partage cette adresse aux gens. Et du coup, ils arrivent à ma page. Voilà. Ils lisent sur votre, sur votre business. Et voilà, vous avez une page gratuite comme ça avec, euh, avec ici bangwa.net. Voilà. Je reviens dans ici bangwa.net. Donc, voilà, tout est, tout est OK. Vous avez votre page, vous avez votre lien. Vous venez euh, de, de, le raccourcir parce qu'il est très long. Ou alors, vous pouvez tout simplement cliquer ici pour partager sur Facebook, ou sur Twitter, ou sur J+, ou ici aussi. Donc, vous pouvez partager cette page afin que vos réseaux sociaux soient au courant que vous avez une page web désormais et vous pourrez l'éditer toutefois que chaque fois que vous êtes connecter avec un nom d'utilisateur, mot de passe. Quand vous ouvrez votre annonce, vous pouvez donc l'éditer et ajouter du contenu. Le texte est illimité ici. Voilà. Donc, euh, votre, votre business peut changer. Vous pouvez ajouter de nouveaux produits, ainsi de suite. Voilà. Vous ajoutez votre texte ici en l'éditant. Ou tout simplement, vous nous écrivez à info ici .net et voilà vous avez faisant le travail pour vous. Une autre chose, chaque fois que vous finissez de travailler, il faut toujours vous déconnecter. C'est vrai qu'après un certain temps, le système va vous déconnecter automatiquement, mais toujours venez là se déconnecter ou plus facilement là, cliquez sur déconnecter. Et quand vous vous déconnectez, il quitte, il arrive ici, voilà, vous êtes déconnecté. Vous pouvez revenir là, vous retournez vers le site, et vous voyez vérifiez que vous êtes vraiment déconnecté. La seconde barre qui apparaissait tout à l'heure n'est plus là. Donc vous naviguez donc maintenant dans un site public, dans le site public. Voilà. Euh, j'espère que cette euh, vidéo va vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement d'ici dans Et à la prochaine pour la prochaine vidéo. Voilà.